バペツキーバペツキーバペツキーシンポジンポーペツキーーペツキーーペツキーシンポジンポーペツキーーペツキーーっーばよてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてー だ。